Ilikuwa usiku, tulikuwa tumefunga milango mimi na shemeji kama kawaida muda kulala. Mm. Tukaenda tukaenda kulala. Mm. Lakini cha kushangaza asubuhi mm. ilikuwa majira saa moja nilikuwa nasikia azani nazini, lakini wakati azani nazini mimi nasikia nikipigwa na baridi. Mm. Kuamka najikuta nimelala nje. Kutokana nilikuwa naota kabisa yule bibi ananipiga tumboni. Nikawa nahisi maumivu ya tumbo, nikaangalia tumboni nikakuta alama za fimbo. Yaani umeota alafu unaangalia unakuta alama. Unakuta kweli alama za fimbo tumboni mwangu. Naomba wanisamee Waniombee dua ili nijifungue salama. Na kingine namwomba sana dada Zuwa nisamehe. Kwa sababu ndo nimemkosea sana. Pole. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio, na amini ni siku njema na wakati mwema sana kwako kama ilivyo kwetu. Kutokea hapa Tiki TV, muda huu tunakuletea mwendelezo wa kile ambacho kilitokea na kinaendelea kutokea, sakata la dada wa kazi anayedaiwa kumpindua mama mwenye nyumba. Tunakwenda kufahamu kinachoendelea. Kanigusia kidogo, imenistaajabisha na ilikuwa nikimta nilitafuta mara nyingi sana bila mafanikio yoyote, hadi kufikia wakati nikasema ni kitu gani ambacho kimetokea, lakini kuja kuigundua sababu nimemuelewa kwa upande wangu.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 ni kitu gani ambacho kilitokea na ambacho kinaendelea hadi hivi sasa? Nilikuwa naishi na shemeji pale, tulikuwa mm. tunaishi wawili mimi na shemeji baada ya dazu kuondoka. Mm. Tulikaa kwa muda, tulikaa vizuri tu mimi na, mm. na shemeji. Mm. Na sheme mimi nilikuwa na, naishi kwenye kile kile chumba changu nilichokuwa naishi. Mm. Lakini hatimaye shemeji akataka tuishi chumba kimoja ambacho alichukua naishi yeye na dazu. Mm. Mi kwa mwanzo nilikataa kwa sababu niliona si vizuri mm. Lakini shemeji akawa ananishawishi mm. Akawa ananiletea vizawadi mm. Akawa ananipa vihela vidogo vidogo mm. Ili mradi nifanyaje, mradi niishi naye chumba kimoja mm. Hatimaye iliwezekana tukawa tunaishi mimi na shemeji chumba kimoja Tume... mm -hmm. Tumeishi mimi na shemeji ilikuwa kama wiki mbili hivi mm. Tukaishi pale kama wiki mbili, wiki ya tatu nakumbuka mm. nikawa naona sele, naona mauzauza tu mm. ilikuwa asubuhi mm. niliamka nikafanya shughuli zangu kama kawaida. Shemeji alikuwa siku ajaenda kazini nakumbuka mm. tukawa tumekaa tumekaa sebreni Shemeji akaniambia vikimaliza shughuli zako naomba nifanye je, naomba niongee na wewe. Mm. Tukakaa mimi na shemeji Jioni nilipofika ilikuwa saa kumi na mbili. Tumekaa mimi na shemeji, shemeji alikaa chini akanikalisha. Akataka akataka kunitoa wasiwasi. Kwa mm. sababu pindi nilipotoka katika chumba changu hata nilipokuwa naishi na shemeji, mm. nilikuwa sijiamini sana. Mm. Nikawa nahofia, kuna nini nilikuwa nahofia tu kwa sababu nafsi yangu ilikuwa inanisuta. Hatimaye shemeji akanipa moyo na pia nakumbuka aliniletea zawadi ya dela la msomali. Nafikiri kwa wanawake wanaelewa, wanalijua. Akaniletea zawadi zaidi ya nguo hiyo mm. yaani kama kunipoza au kunipa moyo kwamba nisiofie chochote wala nisijali chochote mimi naishi mimi naye kuishi chumba kimoja mm. akanitoa wasiwasi na mimi pia nikatoweka na wasiwasi nikalizia kabisa sikuwa na wasiwasi wa chochote baada ya hapo mm hapo kwambia kwamba Zuu hatorudi au atarudi au wasiwasi wako ulimalizwa na kitu gani? Ah, baada ya kuletea zaidi na maneno mazuri ambayo alinipatia mm. Yaani kwa siku hiyo yaani kwa siku hiyo aliniliwaza sana na kunibembeleza. Kuna vitu ambavyo alinifanyani kama kunikea sana kwa siku hiyo. Basi na mimi pia ikanifanya ile hali na mimi nikatoweka na wasiwasi. Mm. Siku iliyofuata mm. nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne. Mm. Ilikuwa usiku mm. saa nane. Mm. ilikuwa nimelala lakini ilikuwa usiku wa saa nane nilishtuka. Mm katika njozi ambayo njozi hiyo ilikuwa yani ilinistajabisha sana na nikajiuliza maswali kutokana na hiyo ndoto niliyoiota. Mm. Na nakumbuka niliota ndoto kwamba tulikuwa tumelala kitanda kimoja mm. mimi, dada Zuu na shemeji. Mm. Ile ndoto yani kwa jinsi nilivyoshuku nilivyoshtuka baada ya kuota ile ndoto nakumbuka. Mm. niliwaza sana nikasema kwa nini tokee ndoto hii? Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Mm. Lakini sikupata majibu ila nikapuzia tu nikajua labda ni ndoto au labda wasiwasi wangu kama nilivyokuwa na hofu kwa sababu nilikuwa nikikaa pia na namuwaza sana Dazu kutokana na kile kitendo ambacho kimetokea mpaka mm. kuondoka mm. ile hali ikawa inazidi kuni, inazidi kuniumiza mm. Nikasema labda kutokana na ile ambayo inanitesa katika akili yangu labda kumwaza Dazu ndio inatokana na ndoto hii, lakini nikasema hapana, nataka labda ni ndoto tu ya kawaida. mm. Basi siku zikawa zinazidi kwenda, sikumwambia shemeji ile ndoto niliyoiota. Na nakumbuka siku hiyo nilikuwa nimelala na shemeji kitanda kimoja, lakini sikuweza kumwambia nini kilicho kilicho nilichoota. Nilishtuka tu, akaja akaniambia vipi, akaja akasema labda kutoka, akajua labda nina wasiwasi kutokana labda na hali yangu ya ujauzito. Akanichukulia maji kwenye glasi, ilikuwa usiku ile, akaja akanipatia kama kunitoa mawazo kutoka, kutokana na hali ya uoga ambayo niliota kwa siku Mm. Basi akanipa maji kwenye glasi nikanywa, akanibembeleza akaniambia lala kama kuni akanibembeleza tu kunitoa ile hali ya wasiwasi. Basi nikalala. Asubuhi kafika nikaendelea na shughuli zangu kama kawaida kutokana ni mjamzito. Mm. Kwa kuna kazi ambavyo nisikuweza kuzifanya. Mm. Nikawa sijisikii vizuri, nikawa na naumwa tu mara kwa mara. Basi na Nashukuru sana pia kwa msaada ambao alikuwa ananifanyia. Asubuhi alikuwa yeye alikuwa anamka asubuhi anaenda kazini. Mm. Lakini kabla hapo alikuwa bado ananiandalia baadhi ya vitu kama labda uji kwa sababu nilikuwa na kutokana na elimu napenda sana uji kwa kipindi kile. Mm. Akawa ananiandalia labda uji anaekea kwenye chupa. Basi mambo mengine akawa anaendelea. Kadri siku zinavyozidi kwenda nikawa naona yaani naota ndoto za ajabu. Mm na unakuta hata nikiota ndoto yani namwota sana dada Zuu mm. ndo alikuwa unakuta naota ndoto lakini naota ndoto za kawaida lakini katika hizo ndoto mm. lazima dazu ni muote mm. hasa mm. ile hali ikawa inanimiza sana na inanitesa sana na kunumiza akili mm. kutokana kanajuza kutoka nini iwe hivi dazu ndo awe mara nyingi anajirudia katika ndoto zangu mm. pale mtaani watu wakanyo, wakawa nani wananichukia sana mm. Mm. kutokana na mambo yalotokea mimi kutembea na shemeji mm. na pia kutokana na hali yangu ya ujauzito waga hata nikienda dukani mm. watu wananyoshia vidole wananisema yani kabisa una, unapita unasikia kabisa mimi nasema hata ile hali ilikuwa inanumiza sana na sikutaka kumwambia shemeji nikataka nivumilie lakini nikashindwa kuvumilia Ika, kwa kuna siku moja ilikuwa asubuhi kabidi nikae na shemeji nikamwambia shemeji nakuomba nikae na wewe kwa kuna kitu nikueleze nikakaa na shemeji nikamweleza jinsi gani ninavyopitia pale mtaani hata nikitoka dukani mm. shemeji yeye akanishauri kwamba wala nisisikize watu nini wanasema mm. lakini kadi siku ninavyozidi kuna nikaona bado yani ninakuwa nakosa hata ile la. Mm. Yani kwa sababu ukienda dukani kidogo watu wanakusema, wenye kucheka wanakucheka. Ile hali ilikuwa inaniumiza sana. Mm. Kutokana na hali yangu yani pia watu wakawa wanasema maneno mabovu kuhusu mimi kutokana na ujauzito wangu mm. wengine mm. wakaa kabisa mtu anakufuata mm. anakwambia hivyo utajifungua kweli na walikuta wamama wale wananifuata utajifungua kweli eh? kutokana na hali yangu na pia labda kutembea na mshemidi yangu mm. wananiambia maneno yale maneno ambayo sio mazuri kutokana na hali yangu nikawa na hofu sana mm. hivi nitajifungua salama kweli mm. nikamwambia hivi shemeji mimi nataka niondoke kutokana na ile shemeji nilikuwa nataka hadi kuondoka Mm. Ila shemeji akanikalisha chini akaniambia nisijali wala nisiondoke. Mm. Lakini kitu chochote ambacho ninachotaka nifanyaje nimwagizie yeye akanichukulie. Mm. Na kwa kitu ambacho kinahitaji mimi nikione kwa macho mwenyewe kama cha kuchagua nifanyaje tunaenda wote kuchukua. Basi baada ya hapo nakumbuka ilikuwa ilikuwa asubuhi tulikuwa tumekaa na shemeji tumekaa tu tunaongea tu tunapiga stori za kawaida shemeji akaniambia hivi kwamba kesho tutaenda kununua vitu kwa ajili ya maandalizi, sana sana tutaenda kununua vitenge na kanga kwa ajili ya maandalizi ya mtoto atakayezaliwa. Mm. Aliniambia pia, nilimsikia ndo akisema maneno hayo mm. kwamba nikachukue vile vitenge ambavyo nianze kuvitumia mm. ili mpaka siku ambayo nitaenda kujifungua itumike kubebea vile mtoto, mtoto asibebewe na vitenge vipya ambayo mtoto abebewe na kitenge ambayo kimeshatumika. Kwa nini? yeye ndo anavyosema kwamba kinamuumiza mtoto. Kikiwa kipi? Kikiwa kipya, inabidi pia kimeshatumika. Ehe. Basi siku hiyo ilikuwa siku iliyofuata ambayo siku hiyo tulikuwa tumecasting room, tukaongea siku hiyo, tulifurahi sana na shemeji, tukakaa tukacheka. Mm. Siku iliyofuata ndo asubuhi tukajiandaa tukaenda kununua hivyo vitenge. Mm. Tulivyoenda kununua vitenge, mimi kama kawaida yangu nilikaa siti ya nyuma, sikutaka kukaa siti ya mbele. Mm kwa sababu nilikuwa nahofia watu wataniona. Mm. Tukaenda kununua vitenge. Wakati tunarudi, shemeji akasema tupitie kwenye duka la ule ambao tunanunua gasibi ambaye yeye ananunua bidhaa. Mm. Kuna duka ambao umesema yeye ananunua bidhaa. Tukapitia kwenye lile duka, lakini kwenye lile duka kwa kuna kijana ambao kwa kipindi kile na hiyo duka zamani ambayo mlikuwa anapenda sana na dazuko na kuchukua pia vitu. Mm. Ambao ndo duka letu ambao tunalitumia. Mm -hmm nikapitia pale dukani yeye shemeji alia, shemeji aliagiza aliagiza maji mm. mi nikaagiza maziwa mm. kachukua akachukua shemeji sasa kati ule mkaka wa kwenye duka ananiletea kwa sababu mkaka mimi namfahamu mm. akawa akawa analeta bidhaa lakini huku akichungulia kwenye siti ya nyuma akawa ananiangalia mimi huku anacheka mm basi nilishamuona nilimuona kama mnafiki kwa sababu haiwezekani akae ana ana ana huko ananiangalia nyuma huko akicheka. Nilishikwa na hasira sana, nilitamani hata nishuke nimpige. Mm. Ile ilishindikana. Nikajizuia. Mm. Kutokana na hali yangu pia ilikuwa nani nilikuwa mtu ambaye kidogo na hasira sana. Mm. Basi baada ya pale tukachukua bidhaa tukarudi nyumbani. Mm. Tulivyorudi nyumbani ilikuwa Tulishinda vizuri siku hiyo na shemeji, ilikuwa usiku mm. kama kawaida yetu, tukawa tunaenda kulala mm. tukafunga, nikafunga kama kawaida, nikafunga milango ya nyumba mm. tukaenda kulala, lakini cha kushangaza kuamka najikuta nimelala nje. Umelala nje? Eh, nimelala nje. Ilikuwaje? Nisije kuelewa vizuri kama umeniacha. Ilikuwa usiku, tulikuwa tumefunga milango mimi na shemeji kama kawaida muda kulala. Mm tukaenda tukaenda kulala mm. lakini cha kushangaza asubuhi mm. ilikuwa majira saa kumi na moja mm. alfajiri ambayo nilikuwa nasikia zani nilikuwa nasikia zani nazini lakini wakati zani nazini miku nasikia nikipigwa na baridi mm. kuamka najikuta nimelala nje umelalaje ah nilikuwa nimelala kwa usiku wakati naenda kulala nilikuwa nimelala na kanga tu kwa sababu najua hali yetu ya mjamzito waga atupendi sana kwa na nguo nyingi. Mm. Kwa katika lilo najisi mtu ambao mtu nahisi joto. Kwa nakumbuka nilikuwa nimelala na kanga tu. Mm. Asubuhi ndo najikuta nimelala na kanga tena kwa bahati nzuri cha kushukuru Mungu. Mm. Sehemu ambayo nilikuwa nimekaa sio nje ya fezi Mm. Nilikuwa nimelala ndani. Yaani nilikuwa niko ndani ya yaani kwa sababu nyumba yetu ilikuwa ina fezi Mm. Kwa nikajikuta nimelala kama nje mm. yani sehemu kama ya uhani hivi ah, nje ya nyumba lakini ndani ya fence ndani ya fence yani kwanza nilishangaa mm. nilitamani hata nikimbie mm. yani nilitamani hata nikimbie sikio lakini nikijishangaa kutokana na ile nilokuwa nao nilikuwa nimevaa kanga tu mm. kwa hiyo sikuweza kukimbia kutoka nje mm nikaamka pale nilipolala, lakini nilikuwa ni mtu ambaye nina hofu sana mm. Yaani mpaka nilikuwa natokwa na machozi kutokana na ilali ambayo nimepitia mm. Nikaamka pale nikaenda kufungua mlango ambao niingie ndani, lakini mm-hmm. wakati nafungua ile mlango, mlango siku tulikuwa tumefunga mm. Nilivyoona mlango vile umejifunga, ikabidi nitoke nikaenda kwenye chumba ambacho nilichokuwa nalala mimi zamani kabla sijamia kwa shemeji kulala chumba kimoja na shemeji. Mm. Kuna chumba ambacho nilikuwa nalala mimi. mm. Kile chumba kwa bahati nzuri kulikuwa kipo maeneo pale pale nje mm. maeneo ya uwani ndani ya fence mm. so chum, so kule sebuleni wala so kusema ofisi vyumba vya ndani mm. kulikuwa kuna fungua lakini ile fungua ilikuwa haijafungwa mm. nikafungua nikaingia mule ndani mm. yani kwa kweli sikuweza kupata usingizi mm. nilikuwa mtu ambaye nina mawazo na mwenye kulia kwa, kwa muda huo mm. yeye mwenyewe alivyoamka Alivyoniona chumbani sipo, mm. aliita kwa sauti ya kwa nguvu sana, Mina Mina, akafungua mlango sababu mm. mlango ulikuwa umefungwa ule. Mm. Akafungua mlango akatoka hadi pale nje huku akiniita. Mm. Ndio mimi nikatoka, lakini kwa jinsi nilivyomwona mwenyewe alikuwa kama kwenye hali ya wasiwasi. Mm. Yaani mtu ambaye ameshangaa kile kilichotokea, mimi kukuta kunikuta niko nje. Mm. Afu yeye mlango kufungua na yeye. Mm. Tukio hilo lilitokea Ijumaa kuamkia mosi Mm. Siku ya Jumamosi, baada ya tukio hilo, wakaitwa mashehe wawili wakaja kunisomea dua. Siku ya Jumapili akapokea taarifa ya kazi mm. ya kwenda huko Singida mm. ya yeye ni mkandarasi, kwa sababu hiyo sehemu alikuwa anagombania watu wawili, na mwenye bajeti nzuri ndo ata mwenye bajeti nzuri ndo atachaguliwa mm. na yeye alishia kufanya kazi sehemu, kwa akasema ngoja niende Nikamkumbusha kwamba tarehe ishirini na mbili inabidi nifanyaje, ina, ambao ndo Jumatano wa juzi mm. inabidi niende kliniki mm. Basi akasema hivi kwamba kwa sababu anataka kusafiri, akasema hivi yeye inabidi asafiri Jumatatu mm. ikabidi agairishe asafiri Jumanne, ambayo siku ya Jumatatu anipeleke kliniki, yani kabla ya tarehe ishirini na mbili mm. ambayo tumeandikiwa kwenda kliniki mm. yeye anipeleke ambao ndo siku ya Jumatatu kabla ya tarehe ishirini na mbili mm. Basi akanya, pia akaniambia kwamba kipindi hata ataposafiri mm. atakuja mdada wa kazi, lakini pia mimi nilikata sikutaka mdada wa kazi mm. akasema basi atamleta ndugu yake mm. Basi tukakubaliana vizuri, na ambao ndo siku ya Jumatatu ikawadia, ya tukamka asubuhi, tukajiandaa, tukaelekea kliniki mm. Na wakati tunaelekea kliniki pia aliniambia siku nikae siti ya mbele, hakutaka mm. nikae siti ya nyuma, alinishawishi sana na nililazimisha kwamba nisijali chochote anisofia chochote nikae siti ya mbele. Basi kakubaliana tukaenda kliniki. Wakati tunarudi akapitia pale dukani, alienda kununua dawa dawa za mbu mm. akampa ile dawa, lakini huku akanikuta mimi nimekaa siti ya mbele, akaanza kucheka, hello, umekaa mbele sio na nini yale maneno ambayo alikuwa anaongea mimi ilikuwa inanikasirisha sana, ilikuwa inanitia hasira mm. Nilitamani hata nishuke kwenye gari nimpige, ila alishindwa nikajizuia. Basi tulivyotoka pale tukapitia sehemu ya chakula mm. Nikaagiza chips na yai mm. Ila akaniambia kwamba usiagize chips na yai kwa sababu mjamzito hataki kula vitu vyenye mafuta mm. Nani huyo shemeji mm. Akaniambia kwamba mjamzito aliruhusiwi kula vitu vyenye mafuta mm. Yeye ndo yeye akaagiza chips na kuku, mimi nikaagiza ndizi na mishikaki mm. Tukala pale tulivyokula, tukarudi nyumbani, lakini tulifika nyumbani nikamsikia anampigia mtu simu, kuna kitu nimesahau, njoo mara moja nyumbani mm. Ila mimi sikujua anampigia nani mm. mala tukakakaa pale gafa nikamwona yule kijana dukani ndo kawasili pale nyumbani mm. Nikashangaa akasema hivyo kwamba huyu pindi nitakapoondoka mimi yeye atakuwa anafanyaje? Atakuwa anakuletea bidhaa mm. chochote ambacho nataka, kwa sababu mimi mwenyewe na kwa bahati nzuri nikama akaniuliza una namba yake, nikamwambia mimi ninayo namba yake. Akasema basi atakuwa ukihitaji kitu utakuwa unampigia huyu kutoka dukani anakuletea. Mm. Sasa basi siku hiyo ikapita ikafika hadi jioni, ilipofika jioni akawa aka, aka anajiandaa akasema mimi najiandaa. Yule kijana alikuwa ameshaondoka tena, kwa sababu alikuwa shampa maelekezo akaondoka. Mm. Ikafika jioni akasema akawa anajiandaa kwa ajili ya safari ya Jumanne. Mm. Alivyojiandaa ambao ndo Jumanne yake ilikuwa asubuhi. Mm. Ikabidi aondoke. Akaenda zake huko Singida kwenye kazi yake ukandarasi. Na akanisi kwamba akanisisa kwamba niwe makini mm. na pia kama kuna shida yote ambayo itatokea nimpigie simu na kumjulisha na pia akaniachia kiasi cha pesa. Mm. Ilikuwa kama laki na nusu. Mm. Ambapo akasema hii itakusaidia pindi mimi nitakapoondoka, na akasema atakaa wiki tu, atokaa sana. Nilumia sana kwa sababu tukaagana vizuri wakati anaondoka, lakini pia nilikuwa na hofu pia mm. kwa sababu nilikuwa nahisi kama inaweza katokea kitu chochote, kwa sababu katika ile nyumba nitakuwa peke yangu, hata kama atakuwepo yule kijana ambaye amemuita aje kumsaidia mm. Lakini bado nitakuwa sina huru, kwa sababu sitokuwa karibu naye. Pia nilumia sana, kwa sababu pia nilimzoea, nahisi nitakuwa mpweke katika hizo wiki ambazo ataondoka. Basi tukaagana pale, yakaondoka akaondoka. Siku hiyo nilishinda nilishinda tu vizuri ndio siku ya Jumanne ambayo niliondoka nikashinda vizuri, lakini usiku wake kwa muda huo nilikuwa nyumba nzima niko peke yangu, sikuwa na mtu yoyote kwa sababu alikuwa ameshasafiri. Mm. Nilikuwa peke yangu, nilikuwa nimelala. Wakati nimelala katika njozi, nikaota nikaona bibi kama mtu mzima, bibi mm. akinipiga na fimbo. Baadaye nikaja nikashtuka. Mm. Nilivyoshtuka yaani nikawa nika, nika, nika, nimekaa ni mtu ambaye mwenye kuwa na hofu na kutetemeka pia. Mm. Ikachukua muda mrefu sana tena mimi kulala, yaani sikuwa tena na usingizi kwa kutokana na ile ndoto. Nikawa nimekaa kitako hivi kitandani mm. huku nikijiuliza maswali kwa nini hivi na huku nikiwa natetemeka kwa uoga. Mm. Lakini pindi nikiwa katika hiyo, nikaona kama vitu vinapita hivi, yani nywele yani mwili ndo kazidi kuwa na hofu na nywele nikaona zinanisimama kabisa, nikanisi nywele zinanisimama kutokana na vitu vinapitaje. Unakuta nimekaa hivi, maana nilikuwa nimekikaa kwenye kitanda, upande wangu wa kulia nikanihisi kama kuna vitu vinapita mm. Vitu kama nini? Yani unakuta kama mtu mm. mtu anapita hivi yani ile mawengi tu anapita huku huku huku kama anazunguka sana, yani ikazidi kunitia wasiwasi mm. Basi nilikuwa ni, ni kutokana na lile nilikuwa sina laa kabisa siku hiyo. Mm. Ikachukua kama masaa mawili nilikuwa nimekaa tu, lakini baadaye nikapitia tena na usingizi. Ilikuwa mm. kama mida saa kumi tena nikapitiwa tena na usingizi nakumbuka. Nikaota tena kwamba yule bibi biba mara kwanza akinipiga tena, tena safari alikuwa akinipiga tumboni. Baadaye nikashtuka. Mm. Kushtuka nikawa nahisi kabisa maumivu ya tumbo. Mm-hmm. kutokana nilikuwa naota kabisa yule bibi ananipiga tumboni, nikawa nahisi maumivu ya tumboni, nilifanya niwe na hofu, nikae Mungu wangu, hii inawezekana ndio ikawa mwisho wa uhai wangu. Mm-hmm. Nikaangalia tumboni nikakuta alama za fimbo. Yaani umeota alafu unaangalia unakuta alama. Nakuta kweli alama za fimbo tumboni mwangu. Mm. Basi kwa kweli safari hii nilishindwa kuvumilia. Mm paka kucha mpaka asubuhi. Palivyokucha nilikuwa yani, kwanza usiku ule nilikuwa naomba Mungu pakucha ili niondoke, maana nimechoka na vituko vya mle ndani mm. Ikabidi asubuhi ilivyokucha nikachukua nguo zangu nikafunga, nakumbuka nikafunga katika shangazi kaja mm. Nikafunga mule nguo zangu nikaondoka, nikaenda kwa rafiki, mpaka sasa hivi nipo kwa rafiki yangu mm. Na shimoja nimeshampigia simu mm. Nimwambia kwa pale nimeondoka, nikawaza niende nyumbani lakini ikashindikana kutokana na kule nilipo karibu na nilipo jirani na Dazu mm -hmm. na kutokana na yale mambo yalotokea pia itakuwa fezia sana kuliko hata huku mm -hmm. Ndio hivyo mpaka nikaamua nije kwa rafiki yangu na mpaka sasa hivi nipo kwa rafiki yangu. Kwa hiyo umeshamwambia huyo shemeji, Zuye anajua? dazu Zuye chochote kinachoendelea. Na kipindi ambacho umeondoka lini kwanza? Nimeondoka juzi. Jumatano? Eh, Jumatano. Kwa hiyo wewe shemeji kaondoka Jumanne, wewe umeondoka Jumatano. Ya, nimeondoka Jumatano. Na sababu ya kutokwenda nyumbani unasema? Nahofia sana kwa sababu nipo karibu jirani na Dazuu. Mm. Kwa hiyo sikupenda niende kule kwa sababu ingekuwa fedhea zaidi na naona kama aibu. Mm. kwenda kule kwa sababu kutokana na mambo yaliyotokea na nilitembea na shemeji yangu kwao, niko na hofu zaidi kwa sababu kule nitaleta fedha katika kijiji changu, ndio maana sikutaka kwenda. Mm. Sasa wewe lengo la kuondoka, umeondoka kwa sababu umekimbia vituko vya mule ndani au umeondoka kwa sababu haumtaki shemeji au umeondoka kwa sababu unamwogopa Zuu? nimeondoka mlindani kutokana na vituko mm. kwa sababu hata nimeondoka mlindani kutokana na vituko vya mlindani, lakini pia nikifikiria upande wa pili, kutokana na shemeji, dakika za mwisho nilikuwa namuona simuelewi mm. alikuwa anaonesha upendo, lakini sio kama mara kwanza mm. ule upendo alikuwa anauonesha mm. na kitu gani kilishindikana sasa, kama ulitaka kuondoka kule kipindi tangu mara ya kwanza unasema una unapata ndoto za kumuota huyo Zuu kwamba yeye yupo, wewe ume ulisema ulisema ilikuwa ile ndoto ya kwanza? Ile ndoto ya kwanza nakumbuka tulikuwa tumelala watatu. Mm. Mimi Dazu na shemeji. Mm. Lakini nashukuru Mungu mm. Dazu sikuweza kumwota tena baada ya kusomewa dua na wale mashehe. Katika mm. ndoto zangu Dazu akuwepo tena wala sikuweza kumwota tena. Ambayo hiyo ni juzi Jumamosi sasa. Ah, eh, ambayo ndo Jumamosi sawa Yaani kwa hiyo kwa kipindi chote hicho tangu tulipofanya mahojiano yale kipindi kile kipindi chote ulikuwa unamuota tu zuu unamuota tu mara nyingi nilikuwa namuota yeye mm. na sitaki mtu yote ajue hapa nilipo mm. na pia naomba dazuu anisamehe sana kwa mambo ambayo nimemkosea mm. nyumba yake nimemwachia mume wake nimemwachia Sitaki matatizo na mtu yoyote kuanzia sasa. Nataka niishi nikiwa huru kwa sababu nimechoka changamoto ambazo napitia na matatizo ambayo napitia. Nazidi sana kumwomba Dazu samahani, naomba anisamehe kwa nilichokifanya. Ni vishawishi tu ndio vimenifanya mpaka niwe katika hali mpaka sasa hivi. Na wala sikukusudia siku kufanya hivi. Naomba Dazu anisamehe. Na hata na hata katika njozi ambayo nimeota mm. kuhusu bibi. Sitaki tu kusema. Kwa nini? Huyu bibi mimi namfahamu kabisa mm. Yaani namfahamu kabisa kwa sababu ni mtu ambaye pia mm. yaani siwezi kutaja lakini namfahamu mm. Kwa hiyo umeondoka kabisa kwenye ile familia, hautaki kurudi, lakini ukumbuke una damu yao huyu shemeji unamuita shemeji sasa mimi sijui ni muite nani kwa upande wako na mimi nitumie tu hivyo hivyo shemeji ulipomwambia umeondoka yeye alipokeaje shemeji amehuzunika sana na wala kutaka ni, akutaka niondoke mm. na mpaka sasa hivi anataka nijue mimi niko sehemu gani mm. lakini mimi sitaki kusema niko sehemu gani hata nyenyewe nimeambiwa sitaki mtaje niko sehemu gani mm. matumizi yanaendelea kutuma ah ndo Jumatano Jumanne kaondoka leo Ijumaa. Kwa hiyo kwa mahesabu ya haraka haraka aliyokupa bado hayajaisha. Kwa, kwa ile hela alionipa nimetumia elfu ishirini na mbili tu basi mm. katika laki na nusu alionipa mm. nimetumia elfu ishirini na mbili tu sawa na maana imebaki laki moja na elfu ishirini na nane kwa rafiki yako unavyokaa hapa wazazi wako sasa pamoja na yote wanajua upo wapi wazazi wangu hawajui niko wapi na wala sitaki mtu ajue mtu wote ajue mimi niko wapi mm. sasa kwa hali uliyokuwa nayo huyo unayemwita shemeji alikutafutia msaidizi wa kukusaidia kuona kwamba utasaidikaje kwa kipindi ambacho hayupo ndani ya hiyo wiki ambayo umeisema. Sasa hapa kwa rafiki yako unaishi chini ya uangalizi wake pekee na unategemea nini? hapa nipo kwa rafiki yangu na rafiki yangu ndo mtu pekee ambaye ananisaidia kwa sasa mm. na wala sihitaji sapoti ya mtu yoyote wala sihitaji mtu yoyote ajue mimi niko wapi mm. kwa sababu nimechoka hata hata huko yani nimechoka na kwa sababu hata hata kuna muda nahisi na unakuta vitisho vinanijia kama nini kuhusu kule kule kijijini ampoo ambapo ametokea dazu Mm. Mm-hmm. yani vitisho vinakuwa vya aina gani? Unakuta natishiwa kabisa kwamba hii mimba labda naweza ikatoka au naweza ndio maana hata kule nyumbani mimi sitaki kwenda. Kwamba unahisi ukienda itakuwa. Kwa sababu nahisi naweza nikapewa vyakula au nikapewa chochote kitu mpaka wakasababisha mimba yangu kutoka. Mm. Na nikichanganya na ule mtu ambao nilikuwa namota katika Njozi namjua mm. Mm-hmm. na anaishi kule kule kwetu ndio maana sikutaka kabisa kwenda, nashikwa na hofu. Mm. Sawa, sasa mimi ni nikuulize ujauzito una umri gani? Ujauzito siwezi kutaja una muda gani. Mm. Sawa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ambacho umekiamua, hutaki ndugu wajue, hutaki familia wajue, hutaki muhusika wa ujauzito huu ajue, unachokitaka ni nini hasa? Ninachotaka mimi nikae mbali na hizo familia, nikae mbali na nilee mwenyewe mimba yangu na nimlee mwenyewe mtoto wangu. Kama Zuu anakutazama, kwanza ulisema kulianza mauzauza kwamba unakuwa unamuona, unamuota amelala, mara unakuwa unaona kama watu wanapitapita. Ulikuja kugundua yale yalikuwa ni mawazo tu au ilikuwa ni kweli? Kama ingekuwa mawazo basi dazu ningeweza kumuota kumwaza tena mm. Lakini ilikuwa mawazo kwa sababu baada ya kusomewa dua ile hali ilikata kabisa, na mm. nizirisha zaidi kwa sababu nilivyomuota yule bibi nikakuta alama kabisa katika tumbo langu, ndio mm. kitu ambacho kimenizi na kunitia uoga, mm. ndio maana mpaka sasa hivi nimeamua kuondoka. Huyo bibi umewahi kuwa na tatizo naye? Sikuwahi kuwa na tatizo naye. Mm vile sikuweza kuwa na sikuwahi kuwa na tatizo naye. Kutokana na kilichotokea mpaka hivi sasa, inasikitisha kwanza, lakini una neno lipi la kumwambia anayekutazama kutokana na mkasa huu ambao umekupata kwenye historia ya maisha yako, tukianza na madada wa kazi wenzio lakini pia mabosi wenye nyumba na yeyote anayeguswa na kisa hiki kwa namna moja au nyingine, wababa wenye madada wa kazi pamoja na wake zao. Cha wasichana wenzangu mm. ambao ni wafanyakazi wa ndani mm. wasikubali kuletewa zawadi na mabosi zao au kulubuniwa kwa chochote kitu, wakakubali kama nilivyokubali mimi mm. na pia kwa wale wamama ambao wanaajili wadada wa kazi mm. wasisahau majukumu yao kwa wanaume zao na pia wasisahau majukumu yao kama ya ndoa au ya kifamilia mm. na pia kwa wale mababa wote na wasimu msipende kutembea na wafanyakazi wa ndani kwa sababu mm. pia itapunguza uaminifu baina ya mke na mume na pia kwa wale wote ambao nimewakosea naomba mnisamehe kwa kutembea na shemeji yangu na yote haya ilikuwa ni vishawishi, lakini haikuwa matarajio yangu. Hmm. Kuna baadhi ya watu watasema katika imani yake anaruhusiwa kuwa na mke zaidi ya mmoja. Ikifika katika hatua hiyo, utakuwa tayari? Mbali na kuamua kuondoka sasa, pamoja na kwamba ni juzi leo tu ndio Jumatano, Alhamis, leo Ijumaa, siku ya tatu. Una, unafikiria kufanya kitu gani ili kuwa salama zaidi? Kwa sababu unavyoongea unaonekana una hofu, unavyokataa ijulikane uko wapi ndio inadhihirisha una hofu zaidi. Na swali na pia ninamwomba Mungu anisamehe kwa yote ambayo nimefanya, kwa yote ambayo nimeokoza kutokana na kitendo ambacho nimefanya kutembea na shemeji yangu na kwa wale wote ambao wananiombea mabaya, naomba wanisamehe, waniombee dua ili nijifungue salama. Na kingine namwomba sana dada Zuchu anisamehe kwa sababu ndo nimemkosea sana. Pole. Pole sana.